थोड़ा रंग पैदा करें जो इसके नदी हाँ, मचलता रहेगा सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद आप लोग क्या इंतजार कर रहे हैं जलसा शुरू हो गया है है ना और आधे लोग गुजर चुके हैं और आधे लोग गुजरने वाले हैं आप लोग क्या कर रहे हैं सामने बैठकर अरे आपको देख के हम लोग पढ़ेंगे पीछे जो लोग हैं वो देख नहीं पा रहा हूँ कम देख रहा हूँ और पीछे हैं वो कम देख रहा हूँ मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कह रहे हैं वो लोग बोल भी रहे हैं कह भी रहे हैं आप सामने बैठ के बिल्कुल खामोश होकर देख रहे हैं पहली बार देख रहे हैं क्या मुझको अब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ क्या है ना जो इश्क नबी में मचलता रहेगा जो इश्क नबी में जो इश्क नबी में मचलता रहेगा जो इश्क नबी में मचलता रहेगा अब मैं बैठ गया ताकि आपको करीब से देखूं और आप लोग आके मुझसे मुसाफा करें मैं खड़े जाऊँ खड़े जाऊँ हो जाऊंगा मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुसाफा करें जो इश्के नदी में मचलता रहेगा जो इश्के नदी में जो इश्के नदी में मचलता रहे के नदी में मचलता रहेगा अरे वो पागे जना में वो पागे जना में वो पागे जना में टहलता रहे नारे तकबीर लगाइए माशाल्लाह वाह नारे रिसाल आला हजरत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत उर्स हजूर मुजाहिद मिलत सारे हिंदुस्तान नदीम रजा मधुपुरी सरजमीन दरियापुर उर्स कमेटी मचलता रहेगा वो बाग जना में टहलता रहेगा हाय हाय ये इंडिया के बाहर का की घड़ी है हमारे भाई ने हमको गिफ्ट कर दी कहिए सुबह अरे ऐसे दीवाना बनो पागल की तरह सुनो दीवानों की तरह सुनो यहाँ दिमाग मत लगाओ यहाँ दिल लगाओ दिल लगाओगे क्या कहना क्या कहना आप क्या बोले दीवाने की तरह सुनो अरे दीवाना कहा जाए तो हजरत बिलाल को कहा जाए दीवाना कहे जा हजरत बिलाल को कहा जाए कह रहे हैं हर ख्यालों में ख्यालों का अलाम भाई हबी भाई रहे रहे पूरा मजमा बोले सुबह रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका अरे रहे मेरी आंखों में जमाल उनका है इश्क क्या कोई उस गुलाम से पूछे है इश्क क्या कोई उस गुलाम से पूछे अरे हो गया है दीवाना बिलाल उनका मचलता रहेगा वो बाग जना टहलता रहेगा हमारे शहनवाज भाई और बुलबुल भाई के वाले से एक शेर समाप्त कीजिएगा कह दे सुबह अल्लाह